Thank you. 누가 아, 싫어하죠? au peuple le 1er novembre, les deux sont Peuple algérien, pense à situation humiliante et colonisée. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité le sont que et du prix. Nous t'appelons à reconquérir sa liberté au le de ton Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. Vive l'armée de libération. Ils sont moins de 500. imposer l'égalité complète entre Françaises. il ne reste plus celle que la force brutale. 18 mai 1956. Une patrouille du 9e régiment d'infanterie tombe dans une embuscade. La métropole.